Good morning mga tropa. Ah, uh, bubuksan natin 'to. Ah, uh, mega mega mega force. Yan oh. Ayan. Buksan natin 'tong ano right side para ma-check up natin ang secondary clutch and then yung primary clutch. Kasi pagka uh, inapakan mo 'to ng cambio, kusang tumatakbo ka agad kahit hindi pa ano, nag-release ka doon sa arm nung ano ng ano mo, foot foot ng cambio mo okay mga guys watch out kung paano natin to ano bubuksan and then babalik natin para okay Siyempre, hindi tayo babayaran ng may-ari niya. Okay guys. Yeah, sorry, sorry mga tropa ano, napindot ko yung ano eh. Kaya ng oil pan. Tapos i-drain eh, natin yung langis ha. I-drain natin yung langis mga tropa. Ayan, nakita nyo yung langis niya. Uh, medyo konti na lang eh. Oh. Sticky. Saka ano na. langis niya. Yan na lang pala langis niya. At konti naman yan. Diba? Light to mga tropa. Light. Dito edited. Uh, ah. sariwa-sariwa ito. Uh, galing pa ito sa ano. Yan. Wala na. Ano, wala na pala itong langis eh. Bagyaan na lang konting-konti na lang prota ito ang iingatan nyo sa makina mga tropa. kahit anong makina nyo ito ang sikreto, sasabihin ko sa inyo ang sikreto na hindi sikreto. eh alin, alin, ano ba yon? yung pamalagi ang pagpapalit ng langis sa makina mo mga tropa change oil is the keyword change oil is the is the answer para humaba ang buhay ng makina nyo mga tropa. Lahat ng makina, lahat ko na sila. Kailangan may lubricating. Malubricate yung mga parts sa loob niyan mga tropa. Kaya kinakailangan magpalit kayo langis sa chase oil. Kinakaya, kinakaya kayo. Ito yung makikita rito yung Vega Force. Yung mga hindi pa nakakapagbukas nito, uh, ah, pakipanoorin yung video. At... Sigurado, uh, may, marami kayong matututunan mga, mga paps, mga friends. Uh, ah, pa-shout out mo muna kay ano, kay Boss Jim. Boss Jim ng Cubao. At saka kay Boss Friends. Boss Friends ng Cubao. Yan yung mga ano natin, mga big time sponsor natin yan. At saka ho pala pa pa-shout out kay ano, kay Boss Rain. Yan yung big boss, si Boss Rain. At saka po yung isa pang big boss, si ano, si director editor, director uh, producer, Boss Glenn. Opo, mababait yan. Thank you po pala sa my phone na pinagkalob nyo mga boss, Boss Rain. Inaabol nyo pa pala, puntang ano to ha. Sa misis ko. Thank you po sa bigay niyong my phone, mga boss. Bale, makakabayad din ako ng utang maloob, mga kaibigan, mga friends, mga bossing. Okay po ha. Ah. Okay po, sakit lang. Ah, welcome, welcome. Dito ka. Yes, ito ha. Ah. Nakatayo ka ah, ganyan. Nagpa-vlog ako. Eh. Oo. Mag-upo-upo yan. Eh. Dito mo sa Ganyan. Ah, welcome mga friends. Ito na yung Vega Force. Bubuksan na natin. Session na kayo kasi dami natin trabaho. Yan, tulungan nyo ng paayan pag uh, ano ha. Ah. Yan. Vlogger na tayo para. Kaya subscribe ko na channel to. Papadami na ano yan. Ng mga topra. Yeah, gusto sa'yo, pare. Diba, pare? Ah, tropa, silip-silipin nyo lang dito. ano, nakasama to sa dahil pin, kaya maganito. Abangan nyo lang ang pasesa nyo, mga, mga packs. Bubukas din yan. Ito, nag-open na mga packs. Mega Force. Uh, right side. So, dadakay ko ng right crankcase cover. Ayan mga paps, pagka tamad magpalit ng langis, pwede clads. And ito yung primary clads. Ito yung primary. wala na meron sa pakala niya. Papatalo ko muna hirap ko kay Bobby. Bakit? Maugtol. Ha? Magana ko hirap ba? Pwede ba't matigas ang ano yan? So, hindi, yung sa rice nun siguro yung tumaray sa ibang kilo. Super drag yan. Eh. Ito matigas yun, bagal mo gawin. Matigas yan. Eh. Ayos sa akin. Lubog lang pala yung ano, kaya pag pala lumuwag ang price sa black na sa High timing to mga tropa. Pag ibabalik nyo. Eh, timing to. Nakita nyo itong mark na yan. Eh, kabita ng spring yan dyan. Spring. Eh. Kaya tamang kami dyan mga tropa, mga friends. Kasi pagka ibabalik nyo na yan, Minsan nahihirapan nyo nang hanapin kung saan ba yung tamang ano yan. Ayan, ano nyo. Ayan. Ayan. Ayan ang clutch lining. Ito yung ano. ano. Parang ano. Parang mushroom. Yan clutch lining niya, mga kaps. Clutch lining. Clutch plate. Dalawa lang lining niya mga friends. Ayan, nakita nyo. Nakita nyo kung paano umikot. Ano ano ang dapat na function nito, itong primary clutch, one way lang ang ikot niyan. So, ganito, inikot natin ng counterclockwise. Pag inikot mo yan ng clockwise, dapat maganit na yan, may dala na. Okay, tatandaan nyo yan. Pero pag hindi nyo maikot ng counterclockwise, Ibig sabihin, isang dahilan yan para once na umapa kayo ng selector sa ship nyo, sa kambyo nyo, tumatakbo ka agad. Tanda nyo. I-check natin dyan yung spring kung putol o malalim na yung hukay nitong bell na ito. Itong clutch bell. Okay? Itong primary clutch. Ah, buksan na natin mga ano, Ito ah. Haps, medyo sisikwatin nyo to. Sisikwatin nyo to ng na ito. Kasi sila, nakaklis ko eh. Nakaklis lang ko. Kasi na kayo maingay, motor ng tropa ko yan. Eh. yan mga friends. Nakita niyo yan friends. Ngayon. Isa kasi pag nagagawa ako, nilagyan ko ng markings yan. Para tapos pinasusobrahan ko ng bahagya yan para sa side pit. tropa. Continuation. Ayan. Paano paklas-paklasin nyo para maibalik nyo ulit ng panibago. Long nose pagka ayaw ah. Side washer. Ito yung uh, secondary clutch. That's housing. Tawagan ng iba. Ito na yung primary clutch. Yung pinupuntirin natin para ma-check natin kung anong problema nito. Pag bubunutin nyo, siguro doon yung bunutin din yung nasa ilalim na, na parte para hindi manabog. Sabog kasi ito eh. Ayan. Ayan. Ayan, okay, nakita natin mga tropa, mga kaibigan. Pag inangat natin na yan, ayan. Okay. Ayun! Yun ang sira. Ito ang sira nito, mga paps, mga friend. Yung isang spring, ayun o. Oh, kung nakikita nyo sa video, putol na, umaalog o. Oh. oh, umaalog. Diba? Ito, yung dalawa hindi pa ang pinaka problema nito, mga tropa, mga kaibigan, pag kinambihan mo ng cambio, may bahagyan tumatakbo, sumisikat na yung makina, sumisikat na yung kabuuan. Ibig sabihin, gusto niya tumakbo kahit hindi mo pa patatakbuhin. Okay? Okay. At saka, med at saka hindi lang medyo ha, ah. tangos na clutch weight niya. Clutch lining niya, tangos na. Yung primary clutch na banding, tangos na. Ah, kita niyo? Dapat yung kapal dito, makapal pa yon Pero dito, yung portion na yun, wala na. Tapos na yan. Tapos pagka sinurin yung mabuti, yung bell ng primary clutch, ito yung tabas dyan, mga paps, mga guys. Dapat walang ganyan. Wala kayong makikitang ganito. Yan yung kinain, yung napudpud na, napudpud na, nagasgas na. Yan. Ano bang translation nun, mahal? Ayan, kumbaga siya ay malalim na ito. Okay? Dapat yan eh, simula doon sa entrada doon, ganun yung kakapal hanggang doon sa loob sa dulo. Yan ang problema niyan, papaldan yan mga tropa. Okay? Kasi puso dito. Ito yung oil pump gear ng Vega Force. Ingatan nyo yan kasi hard plastic yan. Matigas yan. Pero once na masungkit nyo ng bagay na matigas, wasak yan. Iingatan nyo yan mga guys. Madaling maputol yan. Eh, pagka nasira, isang ngipin, dalawang ngipin yan, yung langis hindi nasasampa na maayos yan hindi magsi-circulate na maganda sa kabuuan ng makina nyo mga guys okay ah, sige off muna tayo mga guys alright huwag natin ang Vega Vega boss na ni sir yan si sir para makauwi na siya Oras na lang Ayan nakita nyo yung primary clutch. Pinalitan natin yung screen. Ayan ang balik. Magkano ka naman? Clutch bell. Primary clutch bell. cashier, ay manipis niya ngayon. Ayan, ayan. Tapos ito, ito yung plastic. Tawag dito eh. Bearing, ito yung bearing. Ayan, ayan, may may steel ball yan. dito sa uh, tatlo roller, roller bearings Parang roller grasa para hindi para hindi tumakbo para hindi tumakbo dapat na kayo sa'yo na ganyan lagyan na ng konting grasa mga tropa pits Akala lang yan dyan. Pagkakabit nyo. roller. Huwag naman sobrang dami, baka kasi baka mag-plug yan. Magkaroon ng plug ha, ah, dun sa ano, Kaya maliligaw dyan kasi isang hukay manipis. Dito, unlike dito, malaki rito kaya hindi kayo maliligaw. Kung naligaw man kayo dyan, eh, hindi na magkakasya yan. Tignan nyo mabuti mga guys. Ito yan. Okay? Pag wala nito, tatakbo agad yan. At ito mag slide Ito may ano. Ayan yung spring. spring, alang ah, spring. Pwedeng tatlo yan, pwedeng dalawa. Isa nakagawa niyan ako, Krypton R, ah, isa lang yan. Okay na. Tapos, insert nyo pa ganito. Insert nyo na dahan-dahan. At dapat sa kanal yung ano, yung spring ha, ah, sa kanal. May kanal dyan, yun yung hukay. Sungkitin nyo na ano, pointed na ah, ano, ano, dandahan lang mga kan. Yun. Pasikutin nyo, dapat one way, may, walang dala yung pa, ganyan. Pag counterclockwise, pre wheeling. Pagka ganito, clockwise, kakagat na yon Yung mismong collar para sumama yung crankshaft mga tropa. Oh. Pero kagat na yan. Kagat, okay? Kasi patong na narito yung ano, yung primary clutch. Okay? Ganyan, no? Oh. Tapos, pwede nyo na ito ipasok ng sabay-sabay. Ganun. Okay. Ayun, kalimutan yung busing sa gitna. Ang kalimutan yung busing sa ilapit mo pa na konti. Ah, sir. Dapat yun sa spline para hindi kayo mahirapan pagpapasok. Okay, sa lahat? Ah, sa pinapasok nyo na relax lang kayo pagpapasok naka smile lang kayang gigil ay insert nyo rin yan counterclockwise or clockwise napasok na yan sabay push yan pag ginaon nyo, ginaon nyo na yan tuunan nyo rito tapos tinan mo kung may dala sa clockwise kung may kagat ayun o, oh, hindi natin maikot kasi may kagat pagka counterclockwise dapat freewheeling ha yan ang tatandaan nyo dyan yan ang function ng primary clutch bearing ang primary clutch bearing Ayan, pwede na natin ilagay yung secondary. Yan secondary clutch. Eh, siya na kayo, maitim eh. Medyo natagalan magpalit si boss ng langis siguro ng mga unang ano pa ito. Mga unang gamitan pa nila ito. Pero ano, papalitan ulit namin ito ng bago ng ano. Ganyan lang, pagbubuo niya ng mga tropa. Ito, importante ito. Mapapakita ko sa iyo ito kung paano tapal yung spring. Para makikita nyo dito kung paano... Kasi iba, nahirapan magkabit ng spring eh. Okay na yun. Basta dumikit lang yun dun sa ano, yung washer, yung lock washer dun sa nut. Okay na yun. Ito, kasi minsan, nagbaklas sila ng bega. Maraming mekaniko rito na baguhan Napunta pa sa akin, tatanong sila, paano daw ang kabit nito? Sabi ko, dapat binabasa niyo ang pyesa. Di ba? Dapat alam nyo basahin ang pyesa. Kung ang function ng pyesa. Yan. Okay, that's lining, yung last. Kasi mo, pressure plate. Okay? Hintayin nito, okay, kahit magkabali-baliktad lang, okay na. Shoot na yun. Hindi kagaya ng Vega. Ito ang tayo niyan. Hanapin mo yung set. Huwag niyo palimutan pala yung ano, ito. Yung push rod. Ito ang push rod. push rod. At saka yun, yung kanya, ano, kala mo, kampana. Oh. Alam mo, sombrero ni ano to eh, ni ano, ni Mighty Mouse. Hot, hot ni Mighty Man siya, no? Pero may tawag dyan, mga tropa. May tawag dyan. Yan. Ganyan yan, patak-ob. Papasok, ayan, nakala yan. Tapos ito, ito na yan. Ganito ang pasok niyan. Yung iba, ganito ang pasok. Kaya walang simple spring. Walang persa. Pero makikita naman yung marka. Yung mga marka ng ano, linya. Yan, nakita yung mga puti-puti. Doon yung itatapat yan. Minsan kasi dapat nagbabasa kayo ng piyesa, yung, yung mga dumi, yung mga mancha, nakikita nyo agad kung saan ba. Diba? Sa mancha pa lang ng ano, ng langis na ano, ng piyesang na ano, ginamit, nakikita nyo kung saan yung tamang kabit. Diba? Nakikita nyo na yung tamang kabit niya. Ano. Yan. Na, ano yan, lalaban na yan. Okay. Tapos ito. Ito yung pinakamalaking cover. Cover, ah, ano to eh, cover holder ng ano, ball. Ayan, patao ba? Para yung ano, sombrero ni Mighty Mouse. Sombrero ni Mighty Mouse yan. Sentro nyo lang doon sa butas nung ano. Yan. Bagas yung ano. Eh, tornilyo, isa-isa lang. Tapos tapatan, ha? Labada niyan, criss cross. Okay. Kasi gutin mo, kung umiikot pa, yung 70 hindi palapat ang ano niyan, lining. installing the bolts. Okay. Kaya kayo mga tropa, kayang kayo na kayo mag ano, palit ng clutch lining ng Vega. Diba? Vega Force, Vega Arm, same way. partner ko, ng mga boss ko, boss director, easy, Laila Moves lang yan. Kasi si Laila Moves, very easy gamitin, di ba? Kaya lang yan. Kada nyo, oh, nadadala nyo na yung primary clutch nung lumapat na yung bolt. Ibig sabihin, lumapat na yung clutch lining. Okay? dapat to may free wheeling. Depende sa adjust doon sa kabila. Adjust sa kasi doon sa kabila, sa left side. Okay. I mean, uh, dapat uh, movable yan. Mikot yan. Ito nyo lang ng bagya lang yan. Hindi yan tatalbog. Hindi yan naangat yan. Bihirang-bihira ako nga dyan, mga tropa. Kung meron kayong ano, yung universal holder, kayo eh, para hindi kayo na hihirapan. Mag-exit. Ito, itong, maliit lang kasi itong ano to eh. Itong bolt ito, hindi nyo kailangan persahin. Nakamiti lang kayo pag higpitan nyo yan mga guys. Yan. Double check. Okay, double check nyo. Retighten nyo sa ano, taikot. Taikot na ngayon. Hindi na kagaya kanina. Pag nag-uumpisa, criss cross. Tapangan ko yung cambio niyan. Dapat to, mag-o-open. Tutok mo rito. Dapat to mag-o-open. Pag tinutungan ko yung cambio. Ayan, nakita nyo mga tropa. Ayan o, oh. naiikot ko to. Meaning to say, pre-wheeling yan. Nakita nyo silbi ng spring. Ang silbi ng spring, isa pa rin sa dahilan para huwag mag-vibrate to. Kasi may spring, tutulak niya palabas para hindi mag-vibrate. Ako nyo mga guys. Itawan ko yung cambio ha, didikit ulit yan. Ito, free wheeling. Ito, makakagat na yan. O, oh. o oh, yan. Nakita nyo guys. Yan ang proper. Proper way, o. Oh. Diba? Pag magbaba kayo ng kanan, papaltan nyo na primary clutch bearing or clutch lining. Depende, or spring ng primary clutch. Depende sa sira. Pag binuksan nyo, ganyan lang. Easy-easy, di ba? Oh, kayang-kaya na takpan yan, cover. Balik nyo dati, yung tambucho, yung pedal. Tapos na. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko, mga tropa. Jump Motors na Infanta. At nagpapasalamat po ako sa sa aking mga boss, kay Boss Ray. Sa aking uh, boss Glenn. At sa aking mga boss pa, kay boss ano, Gimboy. At saka kay boss friends. Yan po mga boss natin. Mga sponsor po natin yan. Ah, sige po. Ah, God bless. And, okay eh, po. Salamat po.